Assalomu alaykum. 286 kanal o'z ishini boshladi. Men o'tgan umrimga hayot kitobimni bexos varaqlar. men o'tgan umrimga achinmay qo'ydim. Tabassum o'rnida kuldim charaqlab. Siz kerak bo'lsa, telbacha suydim. Kiyganim ipakmi, chitmi yo kimxob? yurak boyligimabman parvo. meni og'ushlagan hayot naq aftob, yangi qo'shiq talab unda har saboq men o'tgan umrimga achinmay qo'ydim hech kimda ko'rmayin umrimga o'xshash suydim erkalandim ayrildim kuydim izzat nima bildim shu da bir yashash